Моя дикая Кассандра, игривая подыра Затмевала разум, убивала сон грядущий бедолами любима Так и знай, толерантными родимыми Хранима про запасы угнетенными сердцами Воспевал избитый вас во время табунами лошадиных сил Ломилась умирать и племя Дева не давалась, а просила просто доверять Под этим гнетом негатива Тем, кто не увидит свет и больно ласково красиво Закручивалась уже Моя дикая Кассандра, игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верила Вигориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра, игривая вреда моя я, я Ты на сон грядущий бедолами любима Так и знает толерантными родимыми Хранима про запасы угнетенными сердцами Воспевалась битый вас, а время табунами лошадиных сил Ломилось умирать и племя Диву не давалось, а просила просто доверять Под этим гнетом негатива Тем, кто не увидит свет и больно ласково, красиво Закручивалась уже if someone is afraid of that pain That life brings to you and tells you, nice to meet you. And if someone is afraid of that pain that life brings to you, he breathes you and tells you, nice to meet you. Моя дикая Кассандра,